суюк жана газ абалындагы заттын агрегаттык өтүүлөрдөгү абалын карайлы алгач цилиндрдеги критикалык температурадан ылдый болгон температурадагы буунун суюктукка өтүү процессин карайбыз буунун изотермалык кысылуусунда бөлүкчөлөрдүн концентрациясы көбөйүп басым көбөйөт бул абалда буунун молекулаларын бириктирүүгө жана суюкка өткөрүүгө орточо потенциалдык энергия аз идиштеги буу каныга элек андан ары буунун көлөмү кичирейген соң анын молекулалары жакындашып суунун тамчыларын пайда кылат буунун конденсациясы башталат идиште суу жана анын каныккан буусу бар көлөмдүн азаюуусу буунун басымынын азайуусуна алып келбейт муну мындай түшүндүрөбүз алгач бууну кысууда басымды көбөйтүүгө алып келет деп эсептейли анткени каныккан буунун концентрациясы көбөйөт бул нерсе конденсация процессинин ылдамдыгынын өсүүсүнө алып келет суу буусунун массасы азаят ал эми суунун массасы көбөйөт буунун массасы азайганда конденсация процессинин ылдамдыгы жана буулануу процессинин ылдамдыгы кеңейет. басым биринчи мааниге ээ болот буунун кысылуу процессинде анын массасы азая берет андан соң цилиндрде суу пайда болот Гүлүм дагы эле азая берсе суюктук көп кысылбай басым дароо өсөт графикте биз буунун суюктукка өтүү изотермасын алдык кайра системаны мурдагы абалына алып келели температура бул процесске кандай таасир берерин көрөлү температураны көбөйтөбүз дагы изотермалык кысылууну байкайбыз көлөмдүн алгачкы маанисин мурдагыдай эле алалы буунун температурасы жогору болгон соң басымы дагы мурдагы тажрыйбага караганда көп аны графикте көргөзөлү бууну кысалы көлөмдүн азаюусу басымдын көбөйүүсүнө алып келет изотерма кесиндиси биринчи учурдагы ылдыйкы температурага караганда өйдө жайгашты конденсация процессинин башталышы чоң басымда жана аз көлөмдө өтөт буунун молекулаларынын ылдамдыгы көбөйүп кинетикалык энергиясы дагы өстү бууну суюктукка айлантуу үчүн молекулалар ортосундагы аралыкты азайтып молекулалар ортосундагы потенциалдык энергия кинетикалык энергияга болжол менен теңелгидей кылуу керек ар бир температураны көбөйтүүдө эки фазалык абалдын бөлүгү кыскарат ал эми изотерма мурдагы изотермадан өйдө жатат критикалык температурада суюктуктун фазасы буунун фазасынан айырмаланбайт ошол себептен эки фазалуу абалдын бөлүгү чекитке айланды суюктукту пайда кылуу үчүн молекулалар ортосундагы потенциалдык энергия орточо кинетикалык энергиядан аз болбошу керек демек буу абалынан суюктукка өтүү критикалык температурадан ылдый температурада болот буунун суюктукка өтүүсү толук мүмкүн биз газ критикалык температурадан өйдө температурада болсо анда суюктукка өткөрүү мүмкүн эмес критикалык температура бул буу суюктукка өтө турган максималдуу температура